que je recherche dans un produit de make-up, c'est une efficacité et une longue tenue. Je veux quelque chose qui tienne toute la journée, qui résiste à la sueur, aux mouvements, aux cheveux, dans le visage. Je m'appelle Fleur copain je suis danseuse et je vis à Paris. J'aime particulièrement travailler mon regard, donc c'est vrai que je vais utiliser l'Aquaresis Brow Definer. Donc je vais vraiment juste venir combler les petits trous et la teinte elle est parfaite. Et je vais venir fixer la forme de mon sourcil avec le Brow Fixer. Et pour souligner un peu mon regard, j'utilise l'Aqua Color Pencil. J'utilise l'Aqua smokey Extra qui leur donne vraiment un regard euh, étiré de biche. comme il est résistant à l'eau, j'en mets en bas parce que j'ai pas peur qu'il coule.